CFAM, caring for well-being. နော်ဇီပန်းမြန်မာ Facebook Live လေးကိုကြပြိုင်ထဲမှာတင်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများနဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့အရင်အပတ်တည်းကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်အပတ်တည်းကဆရာမတင်ဝင်းအောင်ဆရာမဒေါ်ရင်ဝင်းတို့နဲ့အတူပြောခဲ့တဲ့ steroid ပေါ့နော်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်လောင်းပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲလေးတွေလိုရာလေးတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်ပြီး တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းတင်ပြသွားပြစီဒီခါထဲမှာမေတ္တာရက်ခံကျင်တာကကျွန်တော်တို့အဓိကကဒီ strike ကိုတုံးဆွဲနေတဲ့မိဘပြည်သူများနဲ့ strike ကိုတုံးတဲ့ဆရာဆရာမများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပြီးဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းများသောအားဖြင့်တော့ဆရာဆရာမများကိုဥတည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပြချက်တွေဟာစေပညာစကလုံးတွေအများကြီးပါနေမှာဖြစ်ပါတယ် ထို့ကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုအပ်တာလေးပဲတိတိနာလေးပဲတိတာလေးပဲရပါတယ်ကျန်နာကတော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ strike ကိုတုံးဆွဲနေတဲ့ဆရာဆရာမများကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိချက်တွေကိုတင်ပြခြင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတစ်စိတ်လောက်တင်ကြီးခံပြီးတော့နားထောင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ drug induced cushion ဆိုတာ ဒီဆေးတွေတောက်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆက်ဆေးအန္တရာယ်တွေရှိတယ်ဆက်ဆေးတွေတောက်ကြတယ်ဒီ steroid ဆိုတာကိုလိုလို့တောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မလိုဘဲနဲ့မသိဘဲတောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကညနာတွေအန်းလာတယ်ညနာလာမင်းလို wine set လာတယ်အန်းလာတယ် moon face ပေါ့နော်နောက် cushion syndrome ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က cushion syndrome ကနော်နှစ်လမ်းရှိပါတယ်တလမ်းကတော့ ဒီ steroid ဆိုတဲ့ဆေးတွေကိုအပြင်ကနေတောက်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ drug induced cushion လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆေးကြောင့်ဖြစ်သော cushion syndrome ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ဘက်ကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအပြင်ဘက်ကစားသုံးလို့ဒီဆေးကိုစားသုံးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် exogenous cushion syndrome လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်လမ်းကကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့အကျိတ်လေး pituitary ဆိုတဲ့ gland ကနေပြီးတော့ steroid ဆိုတာတွေထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ bite ထဲမှာ ကြောက်ကက်ကဲအပေါ်လေးမှာရှိတဲ့ adrenal ဆိုတဲ့ကလင်းကနေ stress ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေမှာများနေလို့ရှိရင်เนาะအကြောင်းအကြောင်းတစ်ခုကအလုံးတစ်လုံးပေါ်တယ် pituitary gland မှာအလုံးတစ်လုံးပေါ်တယ် adrenal gland မှာအလုံးတစ်လုံးပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီခုနပြောတဲ့ Cushing syndrome နဲ့ပုံစံတူတာရဲ့အကုန်ဖြစ်လာပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကယောဂါကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့က endogenous Cushing syndrome လို့ဖြစ်ပါတယ်ခါထဲမှာတချို့သော ကျွန်တော်တို့ယောဂါတွေဟာဒီ cushion syndrome နဲ့အများကြီးတူတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဥပမာဝရတယ်ကျွန်တော်တို့ကသားရည်ဒီဝရတယ်เนาะကျွန်တော်ဗိုက်ကြောတွေပြတ်တယ်ပေါ့ဥပမာအရန်ဝတဲ့လူတွေရက်တောက်တဲ့လူတွေ depression လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တက်ကြတဲ့လူတွေဒီလိုလူမျိုးတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုး cushion syndrome နဲ့အလားတူတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က cushion နဲ့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တဲ့ pseudo cushion လို့ခေါ်ကြပါတယ်เนาะအပိုင်းအနေနဲ့၃ပိုင်းပေါ့เนาะ တစ်က exogenous cushion အပြင်ဘက်ကဖြစ်တာဆေးတောက်လို့ဖြစ်တာနှစ် endogenous cushion အတွင်းထဲကဖြစ်တာနံပါတ်3ကျွန်တော်တို့က cushion မဟုတ်ဘဲနဲ့ cushion နဲ့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တဲ့ pseudo cushion ဆိုသုံးမျိုးရှိရဲ့အဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့အပြင်ဘက်ကတောက်သုံးတဲ့နော်ဆေးအနယ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ drug induced cushion exogenous cushion ကိုအဓိကထားပြီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီ drug induced cushion ကို တင်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြောက်ကလာပစီတိုက်တို့နဲ့စီဂျိုနေဟောမိုးယောဂအထူးဌာနမှတွဲပမုခစီနီယာကွန်ဆာလတန့်ဒေါက်တာဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဆရာမအနေနဲ့ဒီ drug use cushion ပေါ့နော်ဒါတော့အဓိကအပြင်ဆရာဆရာမများကိုတင်ပြပေးဖို့ပေါ့နော်။တပိုင်းမှာရင်မိဘပြည်သူတွေကိုလည်းဆရာမလိုအပ်တာလေးတွေတို့ပြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နော်ဆရာမကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ။ကျမကဒေါက်တာဆန်းဆန်းဝင်းပါ။ကျမဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးမှာကတော့ဆရာကြီးဆော့ဆော့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ steroid induced cushion syndrome ပါ။အဲ့တော့ကျမတို့က steroid induced cushion syndrome ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားဘယ်အချိန်မှာတန်တရားဖြစ်မလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာတန်တရားဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကအပိုင်း၃ပိုင်းပေါ့ clinically မှာသူ့ကို suspected ဖြစ်နေပြီလားအဲ drug history ကိုရရှိလားမရှိလား biochemical test တွေနဲ့ရောဘယ်လို confirm လုပ်မလဲဒါလေးတွေကိုကျွန်မဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ Cushing syndrome ဆိုရင်သူက Cushing guide feature တွေရှိရယ်ရှိတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေအဓိကဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မျက်နှာ mon face ရှိနေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမွှေးတွေထူတဲ့ hirsutism တို့ virilization တို့ရှိမယ် ပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူကအာ buffalo ham လို့ခေါ်တဲ့ဂုတ်ပိုးတွေတက်နေတာရှိမယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ skin က thin ဖြစ်နေမယ် bruise တွေဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါတွေတွေ့နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ strike ရေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် cushion syndrome ရဲ့ strike ရေးကသူ့မှာထူးခြားတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဝါယာကနေပိန်သွားတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကလေးမွေးပြီးတော့ရလာတဲ့ strike ရေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွာချတာကတော့အဓိကတော့ Cushing syndrome ရဲ့ striae လို့ပြောဖို့ဆိုရင်တော့သူဟာသူ့ရဲ့ striae က more than 1 cm ရှိရမယ်ပေါ့နော်1 cm ကျော်ရမယ် purple striae ဖြစ်ရမယ်ဒီ striae 1 cm ကျော်နေပြီဆိုရင်ဒါကျမတို့မှာဒါ Cushing syndrome ဖြစ်နေပြီလားလို့တန်တရားရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့စစောကဆရာကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲကျမတို့က Cushing syndrome ဆိုတဲ့အထဲမှာသူဖြစ်နေတဲ့ causes တွေထဲမှာ drug induced cushion syndrome က commonest cause တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲနောက် body တွေကနေပြီးတော့ hormone production များနေတဲ့ endogenous cushion syndrome တွေကတော့သူကနည်းတယ်ပေါ့ infrequent causes ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကွာခြားလဲပေါ့ကျမတို့ exogenous cushion နဲ့ endogenous cushion တွေမှာဘာကွာခြားလဲ ဘာကွာခြားလဲဆိုရင်သူ့မှာ clinically မှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးအချို့အချက်လေးတွေကွာခြားတာရှိတယ်အဲ့တော့ onset အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ drug induced cushing က onset က rapid onset ပေါ့ abrupt onset ဖြစ်တယ် endogenous ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက gradual onset နဲ့လာတယ် psychological complication တွေမှာတော့ drug induction ကပိုများတယ် virilization ကတော့ endogenous fusion မှာပိုများတယ်နောက်ပြီးတော့ iron complication တွေဖြစ်တဲ့ glaucoma တို့ cataract တို့အားကြတော့ drug induced မှာပိုရတယ် hypertension ကတော့ endogenous မှာပိုရတယ်နောက်တခြား complication တွေဖြစ်တဲ့ osteoporosis pancreatitis avascular necrosis ဖြစ်တဲ့ complication တွေကတော့ drug induced မှာပိုများပါတယ်အဲ့တော့ menstrual irregularity ကတော့ endogenous မှာပိုများတယ်ဒီမှာက exogenous လား endogenous လားကိုကြည့်ဖို့က biochemically ဒါဆော့ဆော့ပြောတဲ့အချက်တွေကတော့ clinically မှာကွာခြားတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့အဲ biochemical မှာလည်းတော်တော်လေးကွာခြားပါတယ်ကျမတို့ကဒီ drug induced cushion syndrome ဆိုရင်လူကဒါ cushion feature ကြီးရှိနေပေမဲ့သူ့ကို serum cortisol ဖောက်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ serum cortisol က suppress ဖြစ်နေမယ်နည်းနေမယ်ဒါအပြင်ကို ACTH တိုင်းကြည့်ရင်လည်း ACTH က suppress ဖြစ်နေမယ် ဒီဘက်က endogenous Cushing syndrome မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ serum cortisol ကသူ့ hormone production က body ထဲမှာပိုများများထွက်နေလို့ဖြစ်တဲ့ condition တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ serum cortisol က endogenous မှာများမယ် ACTH ကတော့သူ့ရဲ့ pituitary cause လား adrenal cause လားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နည်းကျင်နေမယ်များကျင်များမယ်ပေါ့ဒီအချက်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင်ဆိုရင်ကျွန်မဒီ diagram လေးနဲ့အရင်ဆုံးရှင်းပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မှာပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် hypothalamus pituitary adrenal axis ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အပေါ် hypothalamus က CRH ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းထုတ်မယ်အဲ့ဒီ CRH ကမှ anterior pituitary ကိုသွားပြီးတော့ stimulate လုပ်ပြီးတော့ ACTH ထွက်စေတယ် ACTH ကနေမှ adrenal cortex ကိုသွားပြီး stimulate လုပ်ပြီးတော့ cortisol တွေထွက်တယ်ဒီသွားနေတဲ့ axis မှာသူက negative feedback တွေသွားတယ်အဲ့တော့ cortisol တွေခန္ဓာကိုယ်မှာများနေရင်သူကအနောက်ကို ပြန်ပြီးတော့ message ပြန်ပို့တယ်ငါမှများနေပြီဒါဆိုရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ hypothalamus က CRH ကလည်းထွက်တာနဲလာမယ် control inhibit လုပ်လာမယ်ပြီးရင် pituitary ကနေပြီးတော့လည်း ACTH ကထွက်တာ နည်းလာမယ်အဲ့ဒီဟာဒါ normal ဖြစ်နေတဲ့ physiology ပါတကယ်လို့ဥပမာကျမတို့က pituitary cushion ဖြစ်နေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ pituitary ကနေ ACTH တွေအထွက်များတယ် ACTH တွေအထွက်များတဲ့အခါကျတော့ ACTH ထွက်တော့ adrenal cortex ကိုသွားပြီးတော့ stimulate လုပ်တော့ adrenal cortex က cortisol တွေများမယ်ဒါဆို pituitary cushion မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ cortisol တွေများလာတော့ ACTH ကိုပြန်ပြီး negative feedback နဲ့သူကပြန်တားကျင်တယ်တားပေမဲ့မရဘူးသူက pituitary က disease ကြောင့် over protection ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ pituitary မှာဆိုရင်ကျမတို့ acidation လည်းများနေမယ်။ cortisol ကလည်းများနေမယ်။အော်ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခုက adrenal cushion adrenal ကနေဟော်မုန်းအထွက်များလို့ရတယ် adrenal cushion ဆိုရင် adrenal cortex ကနေပြီးတော့ cortisol တွေအထွက်များမယ်အထွက်များတဲ့အခါကျတော့ तू ကနေများနေတယ်ဆိုပြီး negative feedback နဲ့သွားပြီးတော့ အပေါ်ပိုင်းကိုသွားပြီးတော့ suppress လုပ်တဲ့အခါကျတော့ acetate က suppress အဖြစ်ခံရမယ်အဲ့တော့ adrenal cushion ဆိုရင် serum cortisol ကများမယ်ဒါပေမဲ့ acetate က suppress ဖြစ်မယ်ဒါတွေနဲ့လုံးလုံးဆန့်ကျင်တာကတော့ကျမတို့ drug induced cushion မှာပါ drug induced cushion မှာတော့ तू ကအပြင်ကနေပြီးတော့ cortisol တွေတောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू က cushion white feature ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ cortisol တွေတောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ body ကနေပြီးတော့ negative feedback နဲ့အပေါ်က CRH တို့ ACTH တို့ကို suppress လုပ်မယ်။အဲ့တော့များနေတယ်မထုတ်နဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အပေါ်က ACTH က suppress ဖြစ်မယ်။ ACTH suppress ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ACTH မထွက်တော့ adrenal cortex ကိုလည်းသွားပြီးတော့ stimulate လုပ်เสียမရှိဘူး။အဲ့တော့ adrenal cortex ကလည်း cortisol ကမထွက်ဘူး။အဲ့တော့ဒီဟာကကျမတို့က HPA exist failure လို့ခေါ်တယ်။လူက cushion feature ကြီးရှိနေတော့လဲ drug induced cushion မှာ လူက cushion feature ကြီးရှိနေတော့လဲသူ့ကို biochemically ဖောက်ကြည့်တဲ့အခါ serum cortisol ကလည်းနည်းနေမယ် ACTH ကလည်းနည်းနေမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါဟာ drug induced cushion syndrome ပါပဲ။ အဲ့တော့ကျမတို့ drug induction syndrome ကိုဘယ်လို diagnosis လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လို diagnosis လုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆောဆော clinically ကျမတို့ကြည့်ခဲ့တယ် Cushing syndrome feature ရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျမတို့ drug history ကိုမေးရမယ်ပေါ့တကယ်တကယ်တော့ drug history ကိုမေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် तू က steroid ကို သုံးတဲ့အခါမှာ use ရှိတယ် misuse ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ misuse သုံးနေတဲ့လူမျိုးမှာဆိုရင်ကျမတို့က drug history ရဖို့ကတော်တော်လေးမလွယ်ကူပါဘူးတော်တော်ကိုမှ meticulously history taken လုပ်တော့မှပဲကျမတို့ကဒါကိုတွေ့ရတာပါအဲ့ဘာဖြစ်လို့ ကျမတို့က misuse မှာ drug history ကိုကောင်းကောင်းမရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ steroid ကိုက တချို့လူတွေက seriously secretly သုံးနေတယ်။ဘာအတွက်သုံးလဲဆိုရင် body builder အနေနဲ့သုံးတယ်။သူ sport ပြိုင်ပွဲတွေမှာ တုံးတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကထုတ်ဖို့ပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ herbal medicine alternative medicine တွေမှာ steroid ပါမှန်းမသိဘဲနဲ့တောက်နေတဲ့လူကတောက်နေတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ तू က drug history မေးတဲ့အခါမှာ steroid တောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ history ကသူ့စီမှာရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ over counter ဒါလည်း ဒီဆေးကလည်း तू ကနေမကောင်းလို့ဝယ်တယ်ဖျားလို့ဝယ်တယ်အဆစ်တင်နာလို့ဝယ်တယ်ဆိုတော့ဒီဆေးထဲမှာဘာပါမှန်း तू မသိဘူးနောက်တစ်ခုက traditional curated medicine တွေပေါ့ traditional curated medicine တွေဆိုလဲဘာပါလို့ပါမှန်းမသိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့က steroid misuse မှာဆိုလို့ရှိရင် drug history ကအသေးအချာတော်တော်လေးနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်နဲ့မေးတော့မှပဲဒီ history ကိုရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့က use ပဲဖြစ်ဖြစ် misuse ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလုံးက steroid ကြောင့်မို့လို့ HPA axis failure ရနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ use ဆိုရင်တော့ तू ကနည်းနည်းကောင်းတာကကျမတို့ကဒါ use ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် history ကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ medical record တွေကနေပြီးတော့ तू တောက်နေတဲ့ဟာသိမယ်။ပေးကလေးကဒါကပေးတဲ့ဆရာဝန်က तू ကဒါ use လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ side effect အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ dose lowest effective dose နဲ့ပေးမယ်ပေးပြီးရင်လည်းသူကဒီဟာ steroid ရဲ့ side effect တွေရလားဆိုတာ monitoring လုပ်မယ်တခြား complication တွေကိုလိုက်ရှာကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဟာအဲရမယ်ဆိုရင် HPA exit failure ရမယ်ဆိုရင်တော့သူကနည်းနည်းလေးတက်တာသေးရဲ့ပေါ့ကျမတို့ misuse ကြတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာတောက်နေတဲ့ dose ကလည်း unpredictable ဘယ်လောက်ပါလို့ပါမှန်းမသိဘူးအထက်က content ကလည်းဘယ်လိုဆေးမျိုးလဲ duration of action short duration လား long duration လား potency ကဘယ်လိုရှိတာလဲဒီအချက်တွေကျမတို့ဘာမှမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာကတော့ steroid misuse ကတော်တော်လေးကြီးမားတဲ့ပြဿနာရှိပါတယ်တော်တော်လေးကြီးမားတယ်ဒါကျမတို့ဆရာဆရာမတို့အားလုံးနေ့တူကကျမတို့ရဲ့ daily practice မှာလည်းဒီ steroid misuse တွေနဲ့ကျမတို့ဟာ challenging ဖြစ်နေတာလူတိုင်းသိပြီးသားပါအဲ့တော့ ပေးတဲ့ထဲမှာ steroid ဆိုတဲ့ထဲမှာကျမတို့ကဘလို့ steroid ပဲဖြစ်ဖြစ် steroid infusion ရနိုင်တယ် intraarticular ပဲသုံးသုံး oral ပဲသုံးသုံး IM ပဲသုံးသုံး SC ပဲသုံးသုံး even inhaler aerosol ဒါမျိုးတွေလည်းရနိုင်တယ် topical steroid သုံးရင်လည်း steroid induced cushion ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ steroid induced cushion ရဖို့အတွက်ကဘာတွေပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုရင်သူသုံးနေတဲ့ steroid ရဲ့ dose ကဘယ်လိုလဲ duration ကဘယ်လောက်ကြာအောင်သုံးနေတာလဲ root ကဘယ်လိုလဲသူ့ရဲ့ potency သူ့ရဲ့ pharmacokinetic အဲ့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး steroid induced သုံးတဲ့အခါမှာ HP axis failure ရနိုင်လားမရနိုင်လားဆိုတဲ့ risk factor တွေကို predict လုပ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တကယ်လို့ HP axis failure ရဖို့ greater chance ရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးကတော့ तू က high dose သုံးမယ် တုံးတာလဲ long acting steroid တွေဖြစ်တယ် split dose သုံးမယ်တနေ့ကို2ကြိမ်3ကြိမ်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ် night time dose ပေးမယ်အော်ဒါမှမဟုတ်နေ့တိုင်းသုံးတယ် daily dose ပေးမယ် systemic use လုပ်မယ် prolonged use လုပ်မယ်ဒါဆိုရင် greater risk of chance to get uh, chance of getting the HPA-ACEs suppression အော် lesser risk ကတော့ तू က3ကတဲ့ဟိုက तू ကစနစ်တကျလေးသုံးတယ် lowest effective dose လေးပဲသုံးတယ် maintenance dose ပဲသုံးမယ်3ကတဲ့က morning dose ပဲသုံးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း alternative day dose သုံးထားတယ် short acting steroid ကိုပဲသုံးတယ် short term use ပဲသုံးတယ် ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ HPA axis suppression ရဖို့ chance ကနည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါ example လေးပြထားတာပါဒီ slide မှာဆိုရင်အဲ့တော့ HPA axis suppression ရနိုင်တဲ့အဲ percent ဟိုပါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ potency က cortisol ဆိုရင်သူက short acting ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက HPA suppression ရနိုင်တဲ့ chance က1ပဲရှိတယ်။ prednisolone ဆိုရင်တော့4ရှိတယ်။ triamcinolone ဆိုရင်တော့4ရှိတယ်။ dexamethasone ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက long acting ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်17အောင်ရှိပါတယ် HPA suppression ရနိုင်တဲ့ risk က ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကျမရင်းနဲ့အာကစားဝင်ကြီးဌာနကလည်းအမြဲတမ်းပဲကျမတို့ကြေညာနေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီဆက်ဆေးရဲ့ NDA တွေဆက်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာရမှာတွေဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဒီဟာတွေကို အမြဲတမ်းပဲကျမတို့လူထုတွေကိုပြည်သူလူထုတွေကို အသိပညာပေးနေပါတယ်အဲကျမတို့ဘယ်လို biochemical test တွေလုပ်ပြီးတော့ confirm လုပ်မလဲပေါ့နော် အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုံစစောတုန်းကကျမအရှိမတင်ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲ steroid induced cushion ဆိုရင် သူဟာ cushion feature ကြီးရှိနေတော့လေသူ့ရဲ့ morning serum cortisol လုံးလိုက်လို့ရှိရင် suppress ဖြစ်နေမှာပဲဒီဘက်က endogenous cushion ဆိုလို့ရှိရင်တော့ morning cortisol ဖောက်လိုက်လို့ရှိရင် suppress မဖြစ်ဘူးသူက normal ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် high ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုကြွားပါတယ်အဲ့တော့ဒါမှဆိုရင်ကျမတို့ ဒီ slide လေးကတော့ကျွန်မတေချာလေးထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားထားတာတကယ်လို့သူ့မှာ drug history ရှိနေတယ်သူက steroid ကိုတုံးနေတယ် use ပဲဖြစ်ဖြစ် misuse ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအခုသူ့ကို diagnosis လုပ်ဖို့အတွက် biochemical test တွေလုပ်တော့မယ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျမတို့ဘာစဉ်းစားရမလဲသူတောက်နေတဲ့ glucocorticoid ကိုရက်လို့ရသလားစဉ်းစားရမယ်နောက်တစ်ခုကရက်လို့မရရင်တောင်မှ morning ပဲပေးတဲ့ single dose ကိုပြောင်းလို့ရသလား အော်ဒါမှနောက်ပြီးလို့ရှိရင် ကျမတို့ကသူ့ကိုသူခုတောက်နေတာ supra physiological dose အဲ့ကနေမှကျမတို့က physiological dose ကို ပြောင်းမယ်ပြောင်းလို့ရနိုင်သလားပြောင်းလို့ရနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းမယ်အဲပြောင်းလို့ပြောင်းတာပြောင်းလို့ရှိရင်သူ့မှာကအာ adrenal insufficiency ရဲ့ symptom တွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကတဖြည်းဖြည်းတေးလုပ်ပြီးတော့မှ physiological dose ကိုပြောင်းရမယ်။ physiological dose ကိုပြောင်းလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က hydrocortisone tablet ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲမတတ်နိုင်တဲ့လူဆိုတော့ကျမတို့ prednisolone ပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းပြီးရင် तू က24 hour off မယ် off ပြီးတော့မှ serum cortisol ကိုဖောက်လို့ရမယ်24 hour off တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်တော့မနေ့ပြန်မှာသွေးစစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မနေ့ morning dose တောက်မယ်တကယ်လို့မှသူ့မှာနှစ်ကြိမ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်သူ့ကို afternoon dose ကို skip လုပ်မယ်နောက်တစ်နေ့ morning ကိုဆေးမတောက်ဘဲနဲ့မနေ့၈နာရီမှာ blood test ယူမယ် morning cortisol ဖောက်မယ်ပြီးတော့မှသွေးဖောက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဆေးတောက်စေမယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့က24 hour off လို့ရသွားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှသွေးကိုဖောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့ morning cortisol level က100 nanomole per liter ရဲ့အောက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင် သူဟာ သူ့ရဲ့ HPA axis က suppress ဖြစ်နေတယ်ကျမတို့ကသူ့ကို steroid ကိုရက်လို့လည်းမရဘူး ဒါတေချာသွားပြီအဲသူ့မှာ drug injection ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တရားနေ950 nanomolar per liter ရှိနေတယ်သူကလည်း drug history ရှိနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ HPA axis က partially recover ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မယ်950ကျော်နေရင်တော့ဒါ drug injection မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအော်ဒါဒါဆိုရင်တခြား causes of ကျမတို့က hyper cortisolism တွေကိုရှာရမယ်အဲ့လိုရှာဖို့ဆိုရင်တော့အလွယ်ဆုံးကတော့ကျမတို့ endocrine department ကို refer လုပ်ပါသူ့မှာလောက်ရမယ့် protocol အတိုင်း test တွေအများကြီးဆက်ပြီးတော့လုပ်စရာတွေရှိပါတယ် တကယ်လို့များ drug history ကလည်းကျမတို့ကမရခဲ့ဘူးမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျမတို့ကမနေ့၈နာရီ morning cortisol ကိုဖောက်မယ်ဖောက်လိုက်လို့100အောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတေချပါပြီဒါက drug induction မှာ100အထက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမတေချဘူးတခြား causes of cushion syndrome တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ကို refer လုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာက တရားအောက်ရနေတိုင်းကိုကျမတို့က drug intuition လားဆိုရင်တစ်ဖက်က adrenal failure primary addiction syndrome addiction disease ပေါ့နော် primary or secondary adrenal failure တွေမှာလည်း morning cortisol ကတရားအောက်ကြမယ်ဒါဆိုရင်သူက adrenal failure adrenal disease ကြောင့်ရနေတဲ့ hypoadrenalism ဆိုရင်သူ့ရဲ့ negative feedback အနေနဲ့ဆိုရင် ACTH ကတက်နေမယ် ဒါပေမဲ့ကျမတို့ drug induced မှာ ACTH ဖောက်လိုက်ရင်တော့ ACTH ကကျနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တရားအောက်ရောက်မယ် ACTH ကလည်း suppress ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ drug induced cushion syndrome ဆိုတာ confirm လုပ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ကဲတေးကြပြီကျမတို့ဒါ drug inclusion ကြီးတေးကြသွားပြီလူအားလည်း cushion feature ကြီးရှိနေတယ် drug history ကလည်းရရင်ရမယ်မရရင်မရဘူးဖောက်လိုက်တော့လဲ morning cortisol ကိုဖောက်လိုက်တော့လဲ morning cortisol က100 nanomole per liter အောက်ကိုရောက်နေတယ်ထပ်ပြီးတေးကြအောင် acetate ဖောက်လိုက်တော့လဲ acetate က suppress ဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုကျမတို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ proceed လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဘလို့ proceed လုပ်မလဲဆိုတဲ့တဲမှာကျမတို့က steroid misuse လုပ်ပဲ steroid တွေတောက်ထားလို့ drug injection ရှိနေရင် တခြား steroid ရဲ့ complication တွေရောရှိနေသလားဆိုတာကျမတို့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်။ diabetes ရှိနေလား hypertension ရှိနေသလား heart failure ရှိလား edema ရှိနေသလား cataract glaucoma peptic ulcer ရှိနေလား infection ရဲ့ feature တွေရှိလား osteoporosis ရှိနေလား psychiatric illness ရှိသလားဒီ complication တွေကိုပါကျမတို့လိုက်ရှာရမယ်။အဲလိုက်ရှာပြီးရင် ကျမတို့က use လုပ်နေတဲ့ဟာပေါ့ therapeutic use လုပ်နေတဲ့ လူနာဆိုရင်တော့ကျမတို့ကစဉ်းစားစရာကကျမတို့ can be stop ရက်နိုင်သလားမရက်နိုင်ဘူးလားသူ့ရဲ့ disease activity ကရောဘယ်လိုနေသလဲ disease activity ကအခု control ဖြစ်နေလားမဖြစ်ဘူးလားအဲပြီးရင်တော့ကျမတို့ကရက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကို lowest effective dose ကိုပြောင်းမယ် steroid sparing ဆိုတဲ့ဆေးတွေပေါင်းထည့်မယ်နောက် side effect ကို monitor လုပ်မယ် complication တွေကိုကြည့်မယ် misuse misuse မှာကြတော့ပြဿနာရှိတာကကျမတို့ကသူနှကိုဘလို့တောက်နေလဲဘလောက်တောက်နေလဲမသိဘူးမသိတာကိုကျမတို့က stop လုပ်လို့ကမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ကဘလို့ withdraw လုပ်မလဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး steroid ကိုသုံးနေတဲ့လူတွေမှာ steroid injection မှာ sit day rule တွေကဘလို့မျိုးကျမတို့ advice ပေးမလဲဒီအချက်တွေကအရေးကြီးလာပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ withdraw လုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်မှာကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျမဒီ slide လေးကတော့ဘလို့ taper လုပ်မလဲပေါ့ တစ်ပါလုံးလဲဆို step 1အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူငကိုတောက်နေတဲ့ pharmacological dose ကိုကျမတို့က physiological dose ဖြစ်အောင်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းရမယ်ပေါ့ဘလို့ပြောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အာ steroid use လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူတောက်နေတဲ့ငကိုနှုံးရဲ့20-25%ကိုနှစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ရှော့ရှော့လာမယ်ပေါ့ဘယ်လောက်ထိရအောင်ရှော့မလဲဆိုရင် physiological dose ရတဲ့အထိကိုရှော့လာမယ်ဲ့တော့အဲ့လိုလျှော့လာတဲ့အချိန်မှာရောသူက adrenal insufficiency ရဲ့ symptom တွေရှိလားပြန်ကြည့်ရမယ် ရှိလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့က short လို့မရဘူးသူ့ငကို dose ကိုပြန်တင်ပြန်ပြီးတော့မှနောက်မှတဖြည်းဖြည်းပြန် short ဒီထက်ပိုပြီးတော့ slow ပို slow ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပြန် short မယ်ပေါ့အဲ့တော့ physiological dose ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က friendly စလုံးကနေ short acting ဖြစ်တဲ့ hydrocortisone ကိုပြောင်းမယ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ကိုသူကနှစ်ကြိမ်ပေးတယ်မနေ့ကို morning dose ကပို့ပေးရတယ် afternoon dose ကတော့ short ပေးရတယ်သူ third one third အဲ့ဒီလိုမျိုးပေးကြတယ်ပေါ့ ပေးပြီးရင်တော့လူနာကိုကျမတို့က educate လုပ် education ပေးမယ်ဘာတွေက adrenal insufficiency ရဲ့ feature တွေလဲ stress dosing ကဘယ်လိုပေးရမလဲတခါတလေကျမတို့ကအဲ့ဒီ steroid taper လောက်တာဟာတစ်နှစ်ကျော်ကျော်ထိတောင်ကြာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ abrupt withdrawal တော့လုပ်လို့မရဘူးလုပ်ရင်တော့ adrenal crisis နဲ့ patient ကဒီဟာနဲ့သူ့ရဲ့ life ကို endanger ဖြစ်နိုင်တာတော့ကျမတို့သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကျမတို့ဖြစ်တတ်တာက misuse drugs တွေပေါ့သူက over counter ဝယ်နေတယ် ဆက်ဆေးဝယ်တောင်းနေတယ်ဟဲ့မကောင်းမကောင်းရက်ရက်ရက်လူနာကလည်းမကောင်းမကောင်းဆိုတာသိသွားတော့ရက်လိုက်တယ်ချက်ချင်းရက်လိုက်တယ်ရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू က adrenal crisis ဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ life က endanger ဖြစ်တာတွေလည်းကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က slowly နဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြတ်တဲ့ဟာကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်စော supra physiological ကနေ physiological dose ကိုလျှော့လိုက်ပြီ။အ physiological ကနေကျမတို့ကဆက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်က complete steroid withdrawal step ကိုဆက်သွားရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုရင်စောစောကကျွန်တော်တို့ steroid နောက်ဆုံးရွှေ့လာတော့ hydrocortisone ဖြစ်လာပြီ hydrocortisone ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် hydrocortisone ကိုတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပတ်တစ်ခါ20-25% short short လာမယ် short လာပြီးရင် evening afternoon dose ကနေ့ကင်းပြည့်တဲ့ dose ကတော်တော်လေးနည်းလာပြီဆိုရင် afternoon dose ကိုရက်လိုက် ရက်ပြီးရင် morning dose တစ်ခုပဲကြံမယ်အဲ့ဒီ morning dose ကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနှစ်ပတ်တစ်ခါ short short short short လာမယ်။ short ရာကနေနောက်ဆုံးလုံးဝရက်လို့ရတဲ့အထိကိုဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီလို steroid ကို taper လုပ်နေတဲ့အဆင့်မှာအရေးအကြီးဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုရင်သူ့မှာ adrenal insufficiency feature ရှိသလားဒါတွေကိုကြည့်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကသူ့ကို stress dosing ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့လူနာကိုကောင်းကောင်း educate လုပ်ထားရမယ်။ဒါမှကျမတို့က safely tapering လုပ်လို့ရတဲ့အဆင့်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ taper လုပ်ရင်လုပ်ရင်နဲ့ကျမတို့ဆော့ဆော့ pharmacological ကနေ physiological dose ကိုရလာပြီး ရလာပြီဆိုရင်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ biochemical test နဲ့ဘယ်လို monitor လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆော့ဆော့ပြောသလိုပဲကျမတို့က steroid ကို24 hour stop လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ morning cortisol ဖောက်မယ် 8am cortisol ဖောက်မယ်ပြန်ဖောက်ကြည့်တော့လဲသူက100အောက်ပဲဒါဆိုရင်သူ့ကိုကျမတို့က short လို့အဲတိတ်မြန်မြန် short လို့ or ဒါမှမဟုတ်ရက်လို့မရသေးဘူး steroid ကိုဆက်ပေးရမယ် ချက်ပေးပြီးရင် သူ့ကိုဘာလဲတင်ရမလဲ stress dosing လဲတင်ပေးရမယ်အဲ့တော့တရားနေ950ရလာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ HPA acid ကတော့ partial recovery ရလာပြီအဲ့လိုဆိုရင် ကျမတို့ steroid ကိုတဖြည်းဖြည်းဟိုလင်းလျှော့ပြီးတော့ရက်ကြည့်လို့ရပြီရက်မယ် အဲ့မှာရက်ပြီးရင်ဒါပေမဲ့ရက်ပေမဲ့သူ့ကိုမလုပ်ရမလဲ stress dose ကတော့ပေးရမယ်သူ illness တစ်ခုခုရှိတယ် stress တစ်ခုခုရှိတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ကို steroid stress dose ကိုယူခိုင်းရမယ်အဲပြီးရင်ကျမတို့မလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ recovery ကဘယ်လိုလဲဘယ်လောက်ထိ response လုပ်လဲမလုပ်ဘူးလဲဆိုတာကို short standard test နဲ့ဆက်စမ်းမယ် တော့ short sentence test ဆက်ဆန်းလိုက်လို့950ကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ HPA axis ကသူ့ကို stimulate ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ fully recover ဖြစ်သွားပြီကျမတို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် daily ပေးနေတဲ့ hydrocortisone ကိုလည်းရက်လို့ရပြီအာ နောက်တစ်ခုကကြတော့ stress dose လည်းမလိုတော့ဘူး stress dose လည်းမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့950အောက်မှာပဲရှိနေသေးတယ်သူ့ကို ACTH ပေးပြီး response လုပ်တာတော့950အောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့က daily dose တော့မလိုတော့ဘူးသို့တော့သူမှာ stress dose တော့လိုမယ်အဲပြန်ပြီးတော့950အထက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့သူက completely recover ဖြစ်သွားပြီသူ့ကိုဘာမှအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ daily dose လည်းပေးဖို့မလိုတော့ဘူး stress dose လည်းပေးဖို့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ withdraw လုပ်မယ် steroid ကို withdrawal လုပ်တော့ဘာ problem တွေရှိနိုင်လဲကျမတို့ steroid ကို withdrawal လုပ်တဲ့အခါမှာ problem တွေရှိနိုင်ပါတယ်အဓိကတော့ three problem ရှိတယ်ကျမတို့က secondary adrenal insufficiency ဆိုတော့ HPA axis suppression ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ adrenal insufficiency ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ adrenal axis ကဒီ HPA axis က normal ဖြစ်နေပေမဲ့သူ့မှာ steroid withdrawal or deprivation syndrome ဆိုတာရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက underlying disease က relapse ရနိုင်တယ်ဒီအန်ဒီရဲ့၃ခုကတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ steroid withdrawal symptom ဆိုတာကဘာတွေလဲဆိုရင် fever, anorexia, mood swing, generalized body ache, arthralgia, skin discoloration, weight loss အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့က steroid ရှော့တဲ့အခါမှာလူနာတွေက အန်ဂျင်နဲ့အန်ဂျင်နဲ့နေလို့မကောင်းနှုံးနေတယ်ကြိုက်ခဲနေတာပဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒါဟာသူ့မှာ steroid adrenal insufficiency ရဲ့ feature တွေရှိနေတာပါအများစုကအဲ့လိုပဲ complain လုပ်ပါတယ်အန်ဂျင်နဲ့နှုံးတယ်ကြိုက်ခဲတယ်နေမကောင်းဘူးဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒါကိုပြန်ပြီးတော့သတိထားရမယ်ပြန်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ steroid က HPA အဲ steroid withdrawal syndrome မှာ HPA suppression ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာ adrenal insufficiency မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါ steroid withdrawal syndrome အဲ့နှစ်ခုလုံးရဲ့ symptom တွေကအတူတူပဲ symptom အဖြစ်ကတော့နှစ်ခုလုံးကတူတူပဲပြောတယ်ကျမတို့ကဘယ်နေရာမှာဒါ steroid insufficiency လား steroid withdrawal syndrome လား HPA-X ကောင်းရတဲ့ withdrawal syndrome ရနေတာလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့ကတော့ biochemical test နဲ့ပဲကျမတို့ကဆက်ပြီးတော့စောစောကပြောတဲ့ biochemical test နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဟာတော့ sit day rule ပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီလို steroid induced cushion မှာ steroid short လာတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မ short သေးဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအချိန်မှာ sit day rule တွေသင်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်သူတို့ကိုလည်းအဲကောင်းတာတော့ဒီ steroid အာ bracelet လေးတွေတတ်ထားပေးမယ်ကတ်ကလေးတွေထည့်ထားပေးမယ်ဆိုရင် ကောင်းပါတယ်ပို့ပြီးတော့အဲဒါစစ်ဒေးရူကတော့ ဒါအကျန်းအဖြစ်ဆိုရင်ကျမတို့က fever က100.5ရှိနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ငကိုသူယူနေတဲ့ပုံမှန် dose ရဲ့ double dose ကိုယူရမယ်အဲ့ဒီဖြားနေတဲ့အတွင်းမှာတကယ်လို့ fever က102ထက်ကျော်နေရင်သူယူနေတဲ့ dose ထက်သူ့ပုံမှန် dose ရဲ့ triple dose ကိုပေးရမယ်တကယ်လို့ तू က vomiting နဲ့ diarrhea ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ dose က တပတ်ပေးမလားထွတ်ပတ်ပေးမလားဆိုတာသူ့ရဲ့ severity ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့ဒီလိုနေမကောင်းတဲ့ရက်တွေမှာရေများများတောက်ပါဆိုတာကိုသင်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုက emergency saturation တွေဖြစ်တဲ့သူ့မှာ shock ရနေတယ်တို့ blood loss ရနေတယ်တို့ပါးစပ်ကနေမတောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုး condition မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က parenteral steroid ကိုပေးရမယ်အဲ့တော့ high dose dexamethasone ကို4 mg SC or IM ပေးရင်ပေးမပေးရင် hydrocortisone ကို100 mg IM ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျမတစ်ချက်လေး stress လုပ်ချင်တာကကျမတို့ဒီလိုမျိုး emergency situation မှာဒီစစ်တေရူအရာ steroid ကိုပေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ IV ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး IM ပေးတာပါအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ IV ပေးတတ်ကြတယ်ဒါလေးကတစ်ချက်လေးကျမဒါလေးကို stress တတိပေးခြင်းပါတယ် နောက်တစ်ခုကကြတော့ emotionally stressful ဖြစ်တဲ့ day သူဟာသူ emotion stress ဖြစ်လို့ဖြစ်နေတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်တော့ dose ကို steroid အာ sick day rule ရ dose ကို increase လုပ်ဖို့မလိုပါဘူးဒါကတော့ကျမရဲ့ final slide ပါအဲ့ဆိုရင်ကျမဒီနေ့ discuss လုပ်သွားတာကတော့ steroid induced cushion ဘယ်အချိန်မှာတန်တရားရှိမလဲတန်တရားရှိပြီဆိုရင်ကျမတို့ drug history ကိုဘယ်လိုမေးမလဲ ပြီးရင် biochemical test တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ confirm ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ steroid ကိုဘယ်လို withdraw လုပ်မလဲပြီးရင် sit day rule တွေကဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဘယ်လိုလူနာကိုသင်ပေးထားရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမကကျွန်တော်တို့ဒီ drug induced cushion syndrome အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံတင်ပြသွားပါတယ် အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုပေးအပ်ပြီးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဆရာဝန်များအတွက်ကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ UTB ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမရဲ့မှာအများဆုံးက medical term လို့ခေါ်တဲ့စီးပညာအသုံးအနှုန်းတွေအများကြီးပါသွားပါတယ်။ဆိုတော့ဆရာမရဲ့စကားကိုကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကအဓိကမိဘပြည်သူများကိုကျွန်တော်မှာခြင်းတာလေ။အဲ့ဒါပါလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ steroid ဆိုတာတွေကနှစ်ချက်ပါ။ ဆရာဝန်ကလိုလို့เนาะကျွန်တော်တို့ပေးရတယ်ရှိပါတယ်လိုလို့ပေးတယ်ဆိုတာเนาะဆရာမမျိုးမျိုးပေါ့ကိုကယာနာတွေပေါက်လို့တော့၎င်းအရေပြားယောဂတွေဖြစ်လို့တော့၎င်းရင်ကျက်ပန်းနာတွေရှိလို့တော့၎င်းအစစ်မြစ်ကြိုက်ခဲတဲ့လေးဘက်နာယောဂတွေရှိလို့တော့၎င်းသွေးယောဂရှိလို့တော့၎င်းဒါဟာဆရာဝန်ကြီးများကလိုအပ်လို့တင်ထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေမှာရေရှည်တောက်ရတာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါမျိုးကတော့နော်စိတ်ချလက်ချတောက်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ညွန်လိုက်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ဘာပေးထားတယ်ဘလောက်ကြရင်သူတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်လာလို့ယောဂကြောင့်နော်တုံးဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကိုကကျွန်တော်တို့ဒီကြာဘူးနာဝတွေပေါ့နော်ကြာဘူးတဲ့အခါမှာဒီ stress ကိုတောက်ရင်ဟလာစီဂျိုတွေဖြစ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အယိုးတွေပွားမယ် အဲမျက်နာတွေအန်းလာမယ်အကြောတွေပြတ်မယ်သွေးတွေတိုးမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ strike ကိုမတောက်ချင်ပါဘူးလို့ညင်းတဲ့ဆရာဝန်လူနာကြီးလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်အဓိကမိဘပြည်သူများကိုမှာချင်တာလိုရင်တောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စသုံးတဲ့ဟိုက strike ကို use လုပ်ရမလား misuse လားအဲ့ဒါနှစ်ခုပေါ့နော်လိုအပ်လို့သုံးတာလားမလိုလားအပ်ပဲနဲ့သုံးတာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ဆရာများသက်ဆိုင်ရာဆရာကြီးများလည်းသူတို့သိပါတယ်သူတို့ညွန်ထားတာဟာ steroid ဆိုတဲ့ဆေးတွေဖြစ်ကြောင်းလည်းသူတို့သိပါတယ်သူတို့ဘယ်ချိန်မှာလျှော့ရမယ်ဘယ်ချိန်မှာရက်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့လိုအပ်တယ်လို့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာကြီးများတကယ်ညွန်လို့ရှိရင်စိတ်ချလက်ချတောက်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အာဆရာမတင်ပြသွားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဆက်ဆေးတွေပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆက်ဆေးတွေကအင်မတန်များပါတယ် အဲ့ဒါကလည်းပြဿနာကအလွယ်တကူရနေတယ်ကျွန်တော်တို့စေးဆိုင်နေမှာအလွယ်တကူရနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်စေးမလုပ်ပေးပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဆက်ကြတာပါပဲအဲ့တော့အလွယ်တကူရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွယ်တကူသွားဝယ်နိုင်တယ်ဈေးသက်သာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ပြစရာလည်းမလိုဘူးတောင်တောင်လောက်ကတော့ပျောက်သွားတာပဲเนาะဒီ steroid ကအားတာရဲ့အချက်ကတစ်ကသူကအကြိုက်ခဲတော်တော်ပျောက်ကြိုက်ခဲရတောက်လိုက်ပျောက်သွားတာနံပါတ်1သူစားလို့လည်းကောင်းဓမင်းစားလို့ရမ်းကောင်း နံပါတ်3ပိန်တဲ့လူတွေတော့ဝလာသေးတယ်ဒါကြောင့်တချို့ကလည်းတော်တော်ကြိုက်ကြဒါကိုဆွဲနေကြသို့တော့အဲ့ဒါအမြင်ကြီးပါတယ်ဒါဆရာဝန်ညွန်ကြားထားတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာဝန်ညွန်ကြားထားတဲ့ဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအစ်စ်မြစ်လေးကြိုက်တာနာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားသွားဝယ်တောက်တဲ့အခါမှာကိုကတော့မသိလို့သွားဝယ်ပြီးတောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆက်ပေးတဲ့လူကလည်းတိတ်ပြီးတော့နော်စေပညာဘူးသူရမရှိတော့ဒါတွေကိုရေရှည်ဆွဲတောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလည်းထည့်ပေးလိုက်မှာပဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတောင်းရင်တောင်းရင်တောင်းနေဆွဲသွားတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဖြတ်မရတဲ့အခြေအနေတွေရောက်ကုန်ပေါ့တခါအဲ့လိုတောက်နေတာကြာနေပြီဆရာမပြောတဲ့လက္ခဏာတွေကပေါ်နေမျက်နှာကြီးကအန်းနေပြီနောက်ကျွန်တော်တို့ကဗိုက်ကြောတွေကပြတ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာဝန်တယောက်စီရောက်သွားတယ်ဆရာဝန်ကချက်ချင်းသိရဲ့ဒီဆေးတွေတောက်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာမကောင်းဘူးเนาะဖြတ်မယ်ဆိုဒုံးလို့ဖြတ်လိုက်အဲ့ဒီကမှဒုက္ခရောက်တယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိဘပီတူတွေကိုမှာကျင်တာမလိုပဲမတောက်ပါနဲ့တကယ်လို့ဒီခုနပြောတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြပါကိုသမောနဲ့ကိုဒုံတိမဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ဒုံတိဖြတ်လိုက်တာနဲ့ဆရာမခုနပြောတဲ့ရုပ်တရက်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ steroid ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တွေကထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ကိုထုတ်နေပါတယ်သို့တော့ အဲ့လိုထုတ်နေရလုံလုံလောက်ထုတ်နေကြတဲ့ကကိုကအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ထပ်ထပ်ပြီးတော့နော်ဝဲတောက်နေတယ်ဆိုရင်အထက်ကစက်ရုံကရက်သွားအောင်ဘလို့ရက်သွားလဲဆိုတော့ तू ကအော်အပြင်ကနေပြီးတော့အများကြီးနော်ဝင်လာတာပဲငါအထဲမှာထုတ်စရာလုံမလို့ဘူးဆိုတော့ခဏရက်သွားရက်သွားတဲ့အချိန်မှာအပြင်ဘက်ကပဝင်လာတဲ့ steroid ကိုပဲတောက်နေတဲ့ steroid ကိုပဲမူတည်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကနေနေရတဲ့အချိန်မှာဒါကြီးကမကောင်းဘူးဆိုပြီးရုပ်တရက်လည်းဖြတ်ချလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်တော့တာ အဲ့မှာပြို့တယ်အန်တယ်မစားကျင်တော့ဘူးမလောက်ကျင်တော့ဘူးဆရာမပြောလို့သွေးပေါင်တွေထိုးကြလာတယ်စီးကျိုနော်အချိုးဓာတ်တွေတအားနေသွားပြီးတော့ဘုံဘုံလဲပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အချိန်ကြီးရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်မလိုပဲမတောက်ပါနဲ့ဆရာကြီးများညွှန်ရင်တော့တောက်ပါမလိုပဲမတောက်ပါနဲ့တောက်ပြီလို့ပြောတာနဲ့တောက်နေပြီဆိုရုပ်တရက်ရမလားမရမလားတက်ဆိုင်ကကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါလို့ ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများကိုမှာကြားခြင်းပါတယ်ဒါအဓိကကျွန်တော်တို့မှာကြားခြင်းတဲ့ချက်ပါနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဆရာပေါ့နော်ဒီဆရာဆရာမများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကဆရာဦးတိဝင်အောင်ဒေါ်ရင်ဝင်းတို့တင်ပြသွားတာလေးကိုကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ do's and don't ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းပါတယ်ပထမအဆင့်ကတော့ဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းနော် common clinical use of systemic steroid ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးထားပါတယ် အဲ့တော့ဆရာတို့ကသူများအွန်နာဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးတွေအွန်နာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်အွန်နာဖြစ်ဖြစ်ဒီလို condition တွေဟာဒါ strike ကို use လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ memory ကိုကျွန်တော်တို့ fresh ပြန်လုပ်ချင်ပါတယ် especially allergic and respiratory disorder ဖြစ်တဲ့เนาะ asthma exacerbation တွေ acute exacerbation of COPD မှာသုံးပါတယ် allergic rhinitis atopic dermatitis တွေ anaphylactic reaction တွေ acute and chronic eosinophilic pneumonia တွေဒါတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် and dermatology မှာ pemphigus တို့ pemphigoid တို့ acute severe contact dermatitis တွေမှာလည်းသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ endocrine မှာတော့ adrenal insufficiency နဲ့နော် congenital adrenal hyperplasia တွေမှာကျွန်တော်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် gastrointestinal မှာ ulcerative colitis Crohn's disease နဲ့ autoimmune hepatitis တွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးမှာပါ hematology မှာ leukemia lymphoma myeloid anemia idiopathic thrombocytopenic purpura တွေမှာသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ rheumatology မှာ rheumatoid arthritis polymyalgia rheumatica polymyositis တွေမှာသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ophthalmology မှာ uveitis တွေနော် keto conjunctivitis တွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခြားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ organ transplant တွေမှာသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာ indication for use of steroid ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတကယ်မလို့လိုအပ်တဲ့เนาะ indication ကလွဲလို့အခြားနေရာမှာကျေးဇူးပြုရေးဆရာတို့အနေနဲ့မသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေဆရာတို့မသုံးဘူးလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ဘဝဒီလိုပဲ GB ဆရာကြီးတွေများကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မသိနားမလဲခင်ကာလမှာကျွန်တော်တို့က ဒီ steroid ပေးလိုက်ရင်အဖျားကျတာဟုတ်ဆရာကြီးကျွန်တော်စီလာရင်အဖျားကိုတရက်ထဲနဲ့ကြာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူများစေကမ်းမှာ3ရက်လောက်ကြားတယ်ငါစီလာရင်တစ်ချက်နဲ့ကြာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရည်ရချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့က immune suppression ရအောင် steroid တွေလည်းထိုးတယ်ပိုးသက်ဆေးတွေလည်းထိုးတယ်ပါရာစီတမောတွေနင်းကန်တိုက်တယ်အင်းဖင်ကိုနှလုံးထိုးတယ်တင်ပါးကိုနှလုံးထိုးတယ်လက်မောင်းတစ်လုံးထိုးတယ်ဆေးတွေတိုက် ဒီလိုနည်းနဲ့ဆိုတော့ဒါကြတဲ့ဒီ steroid အရှင်နဲ့အဖျားကြသွားတော့ကြသွားတဲ့ကမှအရှင်ထဲမှာကျွန်တော်က antibiotic နဲ့အုပ်ထလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကသိကြိုက်ဘာဟုတ်ကြိုက်လဲဟာကျွန်တော်စေကန်းလာရင်ဆရာတွေကပြောဆရာဝန်တွေကပြောလူနာတွေကပြောတရက်ထဲနဲ့ပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်အခုမှကျွန်တော်တို့မှန်မှန်သိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့နော် ဒီလိုမိပညာကျွယ်ဝနေတဲ့ခေတ်မှာဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်လုပ်လည်းမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ မလိုလားအပင်နဲ့ဒီ indication တွေကလွဲလို့ဆရာတို့မသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာရက်ခံပြသည်နံပါတ်1တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အများဆုံးသိနေကြတာကเนาะကျွန်တော်တို့ကအာဆေးတောက်မှ steroid တွေတောက်မှဒီ side effect တွေပေါ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ remind ပြန်လုပ်ပြသည်ကျွန်တော်တို့ topical corticosteroid တွေကိုပေးရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ် inhale corticosteroid တွေပေးရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်မျက်စင်းခတ်ရင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ joint ထဲကို steroid တွေထိုးထည့်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆေးတောက်ရုံနဲ့မကဘူးကျွန်တော်တို့အခြားသော preparation နဲ့ပေးတာတွေအကုန်လုံးကတဲ့ drug induced cushion ကိုဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒီရက်ပို့ဆိုးလာရင် secondary adrenal insufficiency ပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တင်ပြပါရစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ဒီဟာကဆရာဦးတိဝေအောင်တင်ပြထားတဲ့ slide လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ယူထားတာပါဆရာတို့ topical steroid တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာတို့က strength တွေရှိပါတယ်အဲ့ strength တွေကိုဆရာတို့ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ steroid ပဲဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကเนาะအကုန်လုံးရောသုံးတာတို့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်ပါဘူးဆရာတို့အနေနဲ့ဒီ slide လေးကိုကြည့်ထားပါကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့သုံးမဲ့ steroid cream ကိုငါဟာကဘယ်မျိုးစားတွေမှာပါနေတာလဲ least potent လား low လား medium လား high လား ultra high လားဆိုတာဆရာတို့ခွဲကြဖို့လိုပါတယ်ဟို dermatologist ကပေးလိုက်တာတော့တပိုင်းပေါ့နော်ကို့အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီလိုခွဲကြဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရင်မှန်းချက်ကမျက်နာလိုနေရာမျိုးတွေကအရန်နုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နေရာမျိုးမှာတော့ potency အနည်းဆုံးเนาะကျွန်တော်က cream ကိုသုံးရမှာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဥပမာဆိုရင်မျက်နှာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ hydrocortisone 1 percent to 2.5ကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဆရာတို့တည်ထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြပြစေ။တကယ်ရှိရိုက်ကိုသုံးရမယ့် condition တွေကလက်ရှိဒီမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့ condition တွေရှိပါတယ်။ဒီ condition တွေမှာပဲကျွန်တော်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ dermatologist ကတော့သူ့အနေနဲ့သူသက်ဆိုင်ရာ indication နဲ့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဆရာတို့အနေနဲ့နေမှာဝေးနေလို့ dermatologist နဲ့မတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သုံးတော့မယ်လို့ပြောရင်ဒါဟာ topical corticosteroid ကိုသုံးရမယ် indication တွေဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်တင်ပြပါရစေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ corticosteroid hernia safe ဖြစ်သလားလို့ပြောရင် mostly ကတော့ safe ဖြစ်ပါတယ် and correctly သုံးမယ်ဆိုရင် well tolerated ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တကယ်လို့ probably သုံးလို့ရှိရင် side effect တွေနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီ crane or ointment ကိုသုံးရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေရာထဲမှာထူထူလိမ့်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့က affected area on the skin မှာကျွန်တော်တို့ကညီညီညာညာနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပပလေးလိမ့်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပြစီ apply the cream or ointment thinly and evenly to the affected area on the skin is very much important ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ cream မျိုး correctly သုံးတာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ် and this minimize the amount absorbed through the skin into the body ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပေးပါလို့ ကျွန်တော်တို့တင်ပြပါရစေ။ဒါကြောင့်မို့ဆရာဦးတင်ဝင်အောင်ကကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားပါတယ်။ဆရာတို့ topical strike ကိုသုံးရင်တနေ့ကိုတစ်ချိန်သုံးပုံနှစ်ချိန်နဲ့ပုံမသုံးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်ပျောက်ချင်သောနဲ့တနေ့၄ချိန်ကျွန်တော်တို့လိမ့်တာမျိုးကျွန်တော်တို့လက်မခံပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တနေ့ကိုတစ်ချိန်သုံးပုံနှစ်ချိန်သာလျှင်ကျွန်တော်တို့သုံးပါလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။နံပါတ်1က more frequent administration do not provide better result ဒါကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပြစေ chronic application of topical steroid တွေမှာ tolerance တွေရသွားပါတယ် tachyphylaxis တွေရတယ်ဒါလည်းသတိထားမယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ် ultra high potency corticosteroid တွေကျွန်တော်တို့ခုနပြင်ပြတဲ့ဇာတ်မှာအပေါ်ဆုံးကအမြင့်ဆုံးနော် potency အများဆုံးတွေကို၃ပတ်ဇက်တိုက်မသုံးသင့်ပါဘူးအဲ့လို၃ပတ်ဇက်တိုက်သုံးရင်အတွင်းနဲ့ inflammation တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့သိပြသည်သိပြပြသည်တကယ်လို့သုံးပတ်တဲ့ကြော်ပြီးသုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ the steroid should be gradually taper to avoid rebound symptom and treatment should be resumed after a steroid free period of at least 1 week အဲ့ဒါကျွန်တော်တင်ပြပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tips ကတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်နေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆရာတို့ဒီနေ့ကိုတစ်ချိန်သုံးဖို့နှစ်ချိန်နဲ့ပိုလိမ့်တာတဲ့နော်ကောင်းပါတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့များများလိမ့်လဲ better result မရပါဘူးတကယ်လို့ ultra high potency ဆိုရင်၃ပတ်စတိုက်တဲ့ပုံမသုံးသင့်ပါဘူးသုံးရတော့မယ်လို့ပြောရင်ဆရာတို့တပတ်နာပါနာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုံမပြန်သုံးပါလို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြပါရစေဒါ topical steroid တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ် inhale corticosteroid ကျွန်တော်တို့အများကြီးသုံးပါတယ် asthma သမားတွေမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးဆေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒီမှာ major နော် inhaled corticosteroid တွေကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ beclomethasone budesonide fluticasone အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှိပါတယ် cyclisonide ကတော့အခုမှစပေါ်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ potency တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးထားပါတယ် momentazone ကအဆိုအများဆုံးမှာ potency နောက်မှာ flucortisone ပါတယ် cyclosonide ပါတယ် beclomethasone budesonide ကတော့အနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါက potency ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဒီ evidence တွေနဲ့ usually မှာ inhaled corticosteroid တွေကိုသုံးရင်ကျွန်တော်တို့ adrenal intervention တွေဖြစ်မှာလားလို့ပြောရင် mostly ကတော့10 to 20%လောက်ကပဲ of the dose of the ICS က respiratory tract ကိုရောက်တဲ့80 to 90%ကတော့ GI tract ကနေပြီးတော့ပြန်ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် mostly เนาะ most of the drug that is swallow ဟာเนาะ will undergo fast fast metabolism ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် systemic circulation ကို မဝင်ပါဘူးဒါကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ99%နီးပါးလောက်ကျွန်တော်တို့ safe ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ inhale corticosteroid ကိုသုံးရင်အများစုက safe ဖြစ်တဲ့10 to 20%လောက်ကပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝင်နေ80 to 90%ကပြန်ထွက်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နေဆေးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ dose ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ် potency ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်။ dose က low dose ပဲသုံးရင် 2.4%လောက်ပဲ adrenal insufficiency လို့ဖြစ်ပေမဲ့ high dose ကိုသုံးရင်တော့21.5%လောက်ထိတက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် treatment duration မှာ28ရက်အောက်မှာဆရာတို့သုံးရင်1.4%လောက်ပဲရှိပေမဲ့တစ်နှစ်ကျော်သုံးရင်တော့27.4%လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပြစေဒါတကယ်လို့ inhaled corticosteroid ကိုဆရာတို့သုံးတဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင် low dose ကိုသုံးနေကြပါတယ် ဖြစ်နိုင်ရင် duration ကိုတလအောက်မှာကျွန်တော်တို့သုံးစေချင်ပါတယ်လိုအပ်လို့သုံးတာတော့တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့မလိုလားအပင်နဲ့သုံးနေမှာကြောက်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ adrenal insufficiency စီဟာ dose နဲ့ဆိုင်ပါတယ် duration နဲ့ဆိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပါရစေအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ slide မှာ dose စီဟာ low dose ဆိုတာဘလောက် moderate ကဘလောက် high dose ဆိုတာဘလောက်ဆိုတာကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နည်း ဒါ inhaled corticosteroid တွေမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြသွားသလိုပဲ budesonide က less systemic effect ရှိတယ် with the fluid cortisone ကတော့နည်းနည်းလေး risk များတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ clinician should use the lowest effective dose ideally less than 400 microgram per day when commencing patient on ICS and be aware of the dose dependent nature of systemic effect အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်လိုအပ်လို့သုံးတာကိုကျွန်တော်တို့မဆိုလိုပါဘူး လိုအပ်လို့ high dose ဆိုကျွန်တော်တို့3000ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးသို့တော့ဖြစ်နိုင်ရင် lowest effective dose less than 400ကိုကျွန်တော်တို့ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တင်ပြပြသည်အမှန်ဒီ ICS ထဲမှာတော့ flucortisone က greater systemic side effect ရှိတယ် and the budesonide ကတော့ကျွန်တော်တို့က side effect နည်းတာကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ hay corticosteroid ကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ dose and duration ကိုကျွန်တော်တင်ပြပါတယ် systemic corticosteroid တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများဆုံးသုံးတာ prednisolone ပေါ့နော် anti inflammatory 84ရှိပါတယ် sodium retaining point ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ equivalent dose 5ပါ prednisolone ကနော်4.85ပါမိတိုင်း prednisolone က insulin potentia 5ရှိပါတယ်ဆိုရင် container 0.5ရှိရတဲ့ကြောင့် brightness လုံးနဲ့ဆိုင်တော့သူကနည်းပါတယ် equivalent dose ကတော့ brand လုံး5ဆိုရင် तू က4ဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသုံးတာ trams နှလုံးတွေလည်းကျွန်တော်ထိုးသိမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးပါတယ် anti inflammatory action များပါတယ် sodium တော့နည်းပါတယ် तू ကเนาะကျွန်တော်တို့က4ဖြစ်ပါတယ် and ကျွန်တော်တို့ကြောက်အောင်မှာ dozen မတစုံမှာအဲ dozen မတစုံဒီ intermediary anti potency အရန်များပါတယ် sodium protein ကနည်းပါတယ် equivalent dose 0.75အဲ့တော့တကယ်လို့လိုအပ်ရင်တော့ကျွန်တော်သုံးရမှာဖြစ်ပဲ ကျွန်တော်တို့ December သုံးရေရှည်ဆွဲတောက်ရင် inflammatory အရှင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ side effect တွေပိုများတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့က equivalent dose ရတော့ကျွန်တော်တို့ Brenslone 5ဒီ Delta 0.75နဲ့ညီတဲ့ hydrogozone 20နဲ့ညီတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ how long and how much can you take Brenslone safely ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ physiological security rate of cortisol ကတစ်နေ့ကို6 mg လောက်ကျွန်တော်တို့ ထွက်ပါတယ်အာ bile ဒီကကျွန်တော်တို့က gastric acid တွေ fast fat metabolism liver နဲ့ reduce ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က8 to 10 mg of hydrocortisone ကိုသုံးရင်ဒါ physiological dose လောက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးဒီ adrenal insulin မှာအကြိုက်ဆုံးက hydrocortisone ကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးမှာ side effect အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရနိုင်မှသာလင်ကျွန်တော်တို့ prenatal လုံးကိုသုံးပါတယ် နော် replacement ဒီမှာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က oral replacement ဒီမှာကျွန်တော်တို့ decimal တစ်စုံကျွန်တော်တို့မသုံးပါဘူးဆရာတို့အနေနဲ့သုံးနိုင်မှာကောင်းတာ hydrocortisone မရနိုင် prednisolone ကိုကျွန်တော်တို့သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ low dose က7.5 medium က7.5နဲ့30 high dose က30 and 100 very high dose က100 and passo therapy ကတော့သူ့တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင် low dose ကိုကျွန်တော်တို့နော် maintain တဲ့ dose နဲ့ကျွန်တော်တို့ထားခြင်းပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ ပြင်ပြချင်ပါတယ် you shadow ကတော့ fine နဲ့တချို့လူတွေမှာတော့60ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကခုနဆ iam ပြောတဲ့เนาะတိုင်းပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သတိထားမှာ if you are on see the patient on prednisolone for more than 3 week or high dose 40 mg for more than 1 week အဲ့ဒါဆိုရင် adrenal insulin ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ရုပ်တရက်မရက်လိုက်ပါနဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့အကြံမြင့်ဆရာတို့ကတော့ သုံးပတ်ဆိုတာကိုဆရာတို့သိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော် remind လုပ်ချင်တာ high dose ကိုတပတ်တဲ့ကြော်တောက်နေအဲ့ဒါ adrenal insufficiency ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်တဲ့ဆရာတို့ရက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါ adrenal insufficiency ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ don't forget very high dose for more than one rate မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်တက်ကြီးချက်ချင်းရက်တာကိုကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်သတိထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆရာဦးတိဝင်အောင်တင်ပြထားတဲ့အချက်လေးတွေရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် side effect တွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ counseling လုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ CVP ကညာ choose and lower dose and durational therapy explain the side effect of glucocorticoid ဒါ do စီပေါ့နော်ဆရာတို့လုပ်ရမယ့်အချက်တွေ document patient understanding of side effect in the health record and consider prescribing glucocorticoid bracelets ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်သုံးရတော့မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒါဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် bracelet လေးပေးထားဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပြသေးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ laboratory assessment ဒီ screen တွေကျွန်တော်တို့က before initiating therapy or ongoing monitoring မှာ bone health ကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်5 mg or higher ကို3 month နဲ့ကျော်ပြီးပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ desert ဒီ desert scan လို့ခေါ်တဲ့ဘုံကို reassess လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် and တစ်ချိန်တည်းမှာနေဆရာတို့ကဒီလို long term ပြီးတဲ့လူတွေမှာ calcium တွေ vitamin D တွေကို ဆရာတို့လိုအပ်တယ်လို့ပေးထားမယ်ဖြစ်ပါတယ် baseline height and bone mineral density assessment လုပ်ရမယ် pharmacotherapy တွေလုပ်ရမယ် annual DEXA scan တွေလုပ်ရမယ်လိုအပ်ရင် vitamin D and calcium တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် GI side effect တွေရှိနိုင်တယ်သတိထားပါ NSAID တွေရှိနိုင်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ NSAID သုံးနေတဲ့လူ smoking history of H pylori infection alcohol use age more than 65 current PUD ရှိတဲ့လူတွေမှာ နော် strike ကိုပေးရင်တတိထားပါလိုအပ်ရင် PPI မှာတွဲပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ် endocrine မှာ diabetes ဆိုဆရာတို့ check လုပ်ပေးပါ and then တစ်ချိန်တည်းမှာတင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောတဲ့ glucose boundary system နဲ့ကြာကြာတောက်တော့မယ်ဆို diabetes ကို check လုပ်ပေးပါ eye မှာ cataract နဲ့ glaucoma ကိုဆရာတို့ check လုပ်ပေးပါဒါဆရာတို့ steroid ကိုရေရှည်တောက်မဲ့တူမှာလောက်ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ် blood pressure ကို check လုပ်ပေးပါ fasting lipid ကို check လုပ်ပေးပါ နော်လိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့က vaccination တွေထိုးပေးပါ infectious တွေကျွန်တော်တို့က hepatitis B C တွေ screen လုပ်ပေးပါ HIV screen လုပ်ပေးပါ tuberculosis skin test တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါ mood changes တွေကျွန်တော်တို့သတိထားပေးပါ past or current neuropsychiatric disorder သတိထားပေးပါ depression တွေရှိရင်နော် steroid psychosis တွေရနိုင်တဲ့ကြောင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သတိထားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေက do's and don't တွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီ take home message မှာ steroid နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ clearly documented reason ရှိမှဆရာတို့ပေးပါဖြစ်နိုင် lowest effective dose ကိုကျွန်တော်တို့ပေးပါเนาะ risk and benefit ကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်ပြီးတော့မှလိုအပ်မှသုံးပါ strike ကိုရုပ်ရက် abruptly မရက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပြရစီ give the strike before midday to minimize the risk of sleep disturbance ဒါသုံးပေးပါ prophylactic gastric protection တွေလိုအပ်ရင် ကျွန်တော် PPI နေပေးပါ osteoporosis ကို3လနဲ့ကျော်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကြည့်ပေးပါ and then ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့က blood pressure ရဲ့ lipid ရဲ့ glucose ကို monitor လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ risk benefit တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆေးအနေများဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အစိုးရလည်းကျွန်တော်တို့ကျမိုင်းနဲ့အာသာဝန်ကြီးဌာနကလည်းတရားဝင်ထုတ်ထားပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တင်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေက ဆက်စည်းရဲ့အန္တရာယ်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရက်စင်းတဲ့အကြောင်းတွေလည်းတင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ sign အနေနဲ့အဒီနဲ့ crisis ကတတိထားပါဆရာတို့ severe weakness abdominal pain nausea vomiting ရတယ် hypotension fever တွေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ hyponatremia hyperkalemia hypoglycemia တွေရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ရက်တော့မယ်ဆိုဆရာမခုနတင်ပြသွားတဲ့အတိုင်းတစ်ဆရာရက်လို့ရရင်လား ရက်ခဏီးမှာ तू ကတကယ်လို့လို့တောက်နေရဆိုရင်သူတောက်နေတဲ့ယောဂါကနော်ထိမ့်လို့ရပြီလားလိုအပ်ရင်ဆရာတို့က stress sparing drugs တွေလိုရင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရက်ခဏီးကြလို့ရှိရင်တော့ဆရာမနောက်ဆုံးပြသွားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့နော်ဒီ bracelet တွေတွားမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာမရက်ခန့်ကြီးကြရင်ဆရာတို့အလွယ်ဆုံးကစီရန်ကော်တီဇောလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါ morning စီရန်ကော်တီဇောမနေ့၈နာရီလုပ်ပါ 3 microgram per deciliter တချို့က85ပြောပါတယ်တချို့က100လို့ပြောပါတယ်100အောက်မှာရောက်နေဆရာတို့မရက်ပါနဲ့အာဆရာမတက်နိုင်ဘူးနောက်ထပ်6ပတ်လောက်ဆရာတို့ဆက်ပေးပြီးတော့နော်တပြေးပြေးတပြေးပြေးနောက်တစ်ခေါက်6ပတ်မှာတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့စစ်မယ်100အောက်မရသေးဘူးမရက်ပါနဲ့ဦးဆရာတို့950ကျော်ရင်ဆရာတို့ရက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီကြားထဲမှာ100နဲ့950ကြားလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေဖြစ်နိုင် lower dose or ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ stress dose လေးပေးပါလို့ဆရာမတင်ပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် အချိန်ထဲမှာဆရာမကဘာတွေပြောသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနဘလို့ရမလဲဆိုတာလေတင်ပြသွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအချင်းချုပ်တင်ပြပြရစေတတ်နိုင်လောက်2.5 mg per စလုံးလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်နော်တတ်နိုင်လောက်2.5 ठी ကိုကျွန်တော်ရှော့မယ်ဖြစ်နိုင်ရင်3ရက်မှတစ်ခါ4ရက်မှတစ်ခါကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ဂျမနှစ်ပတ်တစ်ခါနှစ်ပတ်တစ်ခါ2 to 4 weeks မှာ1 mg per minute လုံးရှော့ရှော့ပေးသွားပါနော် slow withdrawal လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားပါတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ prednisolone ကိုစာဟိုက်ဒရိုကော်တီဇုန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် prednisolone ရှော့ရှော့သွားမယ်ပေါ့မရရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ do's and don't တွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆရာတို့တင်ပြသွားတာတွေကျွန်တော်ချန်ချုပ်တင်ပြရင်လိုမှဆရာတို့ပေးပါဆရာတို့အရေးကော်တီကို strike ဒီမှာတတိထားမဲ့ချက်တွေကျွန်တော်တင်ပြသွားပါတယ် topical strike ဒီမှာတင်ပြเนาะလိုအပ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြသွားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ ਨੇ do's and don't တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ ဆရာတို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လေးတွေဟာသတိထားမဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ slide လေးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တာရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေးပါကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook live ကိုကျွန်တော်တို့အာမရက်ခင်မှာ any question ပေါ့နော် question တော့တက်လာမလားလာတာကျွန်မဖြေကြည့်ပါဦးဟုတ် မဝင်းလက်ဦးမေးထားတာတော့ steroid တိပ်ပါလုပ်တဲ့အခါမှာ adrenal insufficiency or steroid withdrawal လားဆိုတာခွဲပြီးလုပ်ရမယ့် biochemical test က ACTH ပဲစစ်ရမှာလားလို့မေးထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုမှာက ACTH ကိုအရင်စစ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး morning cortisol ကိုပဲစစ်ရမှာပါ morning cortisol ကောင်းနေလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒါက steroid adrenal insufficiency ရှိနေတော့မှာပဲ morning cortisol ကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ACTH ကိုဆက်လုပ်ခြင်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဓိကတော့ morning cortisol ကိုပဲဖောက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရမှာပါ insufficiency ရှိသေးတာလားမရှိတော့ဘူးလားလိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ short sentence test ထပ်လုပ်ရမှာပါ ACTH ထိုးပြီးတော့အဲ့တော့ response adrenal ရဲ့ response ကောင်းလာပြီလားဆိုတာကိုကြည့်တာကိုတော့ short sentence test ACTH ထိုးပြီးတော့ပြန်ပြီး cortisol ကိုပြန်စစ်ကြည့်တာပါအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ် ဒါကွက်ရှိရှိလားမတွေ့တော့မတွေ့တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပဲရှုပ်သွားလို့လားအဲကျွန်တော်တို့ပြောတာပဲရှင်းသွားလို့လားတော့မပြောတတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့မိကုန်းတွေတော့တက်မလာဘူးနောက်ပိုင်းမေးကြည့်နေဆိုလဲမေးပြပါကျွန်တော်တို့เนาะဖြေကြဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့เนาะဒီ strike အဲ do's and don't လေးနဲ့ dry juice cushion ကိုကျွန်တော်တို့သိသလောက်ကျွန်တော်တို့ evidence base နဲ့တင်ပြသွားပြီဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့လည်းဒီချက်လေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုတကယ်ထိရောက်စွာကုသနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမေတ္တာပို့ပါတယ်ဒီစီရိုက်ကသူတို့မှလည်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီရိုက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးချင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်เนาะတကယ်ကိုပဲစေနာကောင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ဇီဖန်မြန်မာ live ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live season လေးကိုရပ်တန့်ခွင့်ပြုပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ